Сегодня ночь начинается в баре, прямо сейчас. И этот чудесный бар находится на горе, понимаете? год. Какой Новый год без застолья? Пойдем посмотрим, что у нас сегодня в меню. àtiwọ́ta àti jẹ́ ìlú ọkọ̀ òkúta tó bá bá. Snowven Godem. Snowven Godem. Snowven